Мой вам совет при любых обстоятельствах. Делайте вид, что на сердце покой. Это ваш шанс избежать обязательства, всем объяснять, что случилось с тобой. Будьте приветливы, доброжелательны, стрессоустойчивы, в чем-то просты. Больше читайте, тогда обязательно мысли и речи не будут пусты. Не осуждайте других, не злорадствуйте – Помните истину, прошлого нет. Возраст не важен, указанный в паспорте. Только душа знает, сколько вам лет. Будет тогда в жизни все замечательно, снимет любую печаль как рукой, но главное здесь, при любых обстоятельствах, делайте вид, что на сердце покой.